मंगला मुहूर्त है पंद्रह मिनट बाद खाटू में आरती होगी अगर ये आवाज आपकी पहुंच गई खाटू में ना हमारे कलकत्ते में कहते हैं सांवरियों के तो उठ तो बोल के तो बैठ तो बोल के तो उठ तो बोल भाई जी जब बाबा सुबह सुबह मंगला में आकर बैठते नहीं ना फ्रेश मूड में होते हैं पहली बार में काम बन जाता है और क्या फिर जब रात को सैन में जाते हैं ना जो कुछ पास में होता सब लुटा कर जाते हैं अपने साथ वापस लेकर कुछ नहीं होते बाबो के तो बैठ तो बोला के तो उठ तो बोला अभी बैठने की टाइम हो गई है पांच मिनट का भजन है गा देना यहां से दस मिनट में खाटू पहुंच जाएगा वारा नहरा हो जाएगा जब नया नया आया था हमें बहुत कुछ मांगा आपसे मांगा एक दिया लाख आज तेरे दरबार में झूठ नहीं कहता कुछ नहीं चाहिए बाबा जिंदगी भी नहीं चाहिए चाहे कल ले ले बस एक कृपा कर देना इन चरणों से दूर मत रखना इस सेवा से दूर मत करना उसके बाद जिस हाल में रखोगे उस हाल में रह लेंगे बोलो इस हाल में रखोगे उस हाल में रह लेंगे Simple

फिर हाथ पकड़ने वाले की हाथ उठा लेना जिसने अभी तक हाथ नहीं उठाया आखिरी बार उठा रहे कोई रिश्तेदारी नहीं थी फिर भी आपने मुझे अपने गले लगाया

देना चाहते हो अगर मुझे बड़ा भाई मानते हो छोटा भाई मानते हो तो हाथ उठा लो मैं माइक में नहीं बोलूंगा जाते जाते इतनी ताकत से बोलना कि पांच मिनट में यह बात खाती पहुंच जाए पूरी ताकत लगा बोलना दिया मिले या गम हंस हंस के दरबार